درود بر شما دوستان و همراهان به این کلیپ و به این درس بسیار خوش اومدید در خدمت شما این با یکی دیگر از درس های ارزنده و آموزشی انگلیسی مثل آب و در این درس عبارت ها و جملات بسیار رایج و کاربردی با لغت اساسی و مهم more در انگلیسی رو با هم مرور خواهیم کرد و با هم یاد خواهیم گرفت دوستان فراموش نکنید که هر جمله و هر عبارت رو برای یادگیری خودتون حتما در قسمت کامنت بنویسید تا هراس از بیان و ابراز خودتون در محیط های عمومی از بین بره و بتونید اعتماد به نفستون رو بالا ببرید همچنین برای اینکه بتونید درس های بعدی انگلیسی مثل آب خوردن رو اگر تا به حال کانال رو subscribe نکردید بتونید دریافت بکنید کانال رو subscribe بکنید و با فشردن آیتم notification جز اولین نفراتی باشید که درس ها به دستتون برسن و از اونها در جهت یادگیریتون طبق یک برنامه ریزی منسجم و درست استفاده بکنید و رشد خوبی در یادگیریتون داشته باشید بسیار خوب بپردازیم به عبارت ها و جملات بسیار رایج و کاربردی با لغت مهم و اساسی مور در انگلیسی I need more time I need یعنی من لازم دارم پس فعل need یعنی لازم داشتن نیاز داشتن more یعنی بیشتر more time یعنی زمان بیشتر I need more time یعنی من به زمان بیشتری نیاز دارم یا من زمان بیشتر نیازمندم I need more time I need more time Try it once more Try it once more try یعنی سعی کردن تلاش کردن و یک فعل در ابتدای جمله اومده حالت امری داره یعنی انجام بده سعی کن it برمیگرده به اون ماجرا به اون اتفاق که داره در موردش صحبت میکنه try it یعنی امتحانش کن once یعنی یک بار more بیشتر try it once more یعنی یک بار دیگه امتحانش کن این دفعه نتیجه میگیری ما هم به شما میگیم عزیزان اگر تا کنون روش های مختلف یادگیری زبان رو انجام دادید و نتیجه نگرفتید انگلیسی مثل آب خوردن رو امتحان کنید قطعا نتیجه خواهید گرفت حالا با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم با صدای رسا Try it once more Try it once more Walk more slowly. Walk more slowly. Walk یعنی قدم زدن و فعل در ابتدای جمله اومده حالت امری یعنی قدم بزن more بیشتر slowly slow یعنی آهسته slowly یعنی به آهستگی یا به کندی walk more slowly یعنی به آرامی یا آهسته تر قدم بزن حالا نوبت شماست آهسته و پیوسته قدم بزنید در مسیر یادگیری اما هرگز از قدم زدن و پیش رفتن باز نمونید و رها نکنید با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم Walk more slowly Walk more slowly I want a lot more I want a lot more I want یعنی من میخواهم a lot یعنی مقدار زیادی more بیشتر a lot more یعنی خیلی بیشتر I want a lot more یعنی من خیلی بیشتر میخوام مثلا فرض کنید که ما کلی لغت کلی درس در کانال انگلیسی مثل خوردن برای شما آماده کردیم تقدیم کردیم بعد شما میگید I want a lot more من بیشتر میخوام بیشتر میخوام یاد بگیرم قطعا این اشتیاق شما تحسین برانگیزه و عالیه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم و البته صدای خودتون رو باید ضبط بکنید با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه کنید اگر اشتباهی وجود داره بتونید رفع بکنید با هم می نویسیم و تکرار می کنیم I want a lot more I want a lot more There is no more salt. There's no more salt. Salt یعنی نمک. More یعنی بیشتر. No more یعنی نه بیشتر. There is یعنی وجود دارد اونجا. There is no more salt یعنی نمک بیشتری نیست اونجا منظورش جاییه که داره در موردش صحبت میکنه و به کلیت ماجرا اشاره میکنه There is no more salt یعنی نمک بیشتری نیست نمک بیشتری نداریم تموم شده نمکمون There is no more salt There is no more salt We need more workers. We need more workers. We یعنی ما need لازم داشتن احتیاج داشتن more بیشتر worker یعنی کارگر workers یعنی کارگران We need more workers یعنی ما به کارگران بیشتری احتیاج داریم ما کارگران بیشتری احتیاج داریم که پروژه رو مثلا انجام بدیم با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم We need more workers We need more workers I do not want any more. I don't want any more. I don't want یعنی من نمیخوام I want یعنی من میخوام I don't want یعنی من نمیخوام Any more یعنی بیش از این بیشتر Any یعنی هیچ More یعنی بیشتر Any more یعنی بیش از اینی که هست I don't want any more یعنی من اصلا دیگه بیشتر نمیخوام مثلا طرف برای شما غذا داره میریزه بعد میگید I don't want any more من بیشتر دیگه نمیخوام I don't want any more I don't want any more. I cannot drink any more. I can't drink anymore. I can't یعنی من نمیتونم drink نوشیدن anymore یعنی بیش از این یا بیشتر I can't drink anymore یعنی من بیش از این دیگه nemitunam بنوشم تا خرخره نوشیدم دیگه نمیتونم بنوشم I can't drink anymore I can't drink anymore Please speak more slowly. Please speak more slowly Please یعنی لطفا تلفظش رو دقت بکنید پیلیز یا پلیز نیست پلیز بین پی و ال صدایی وجود نداره ما هم صدایی نباید اضافه کنیم پس تلفظ درستش میشه پلیز یعنی لطفا سپیک یعنی صحبت کردن همچنین نگفتم اسپیک غلطه درستش اینه سپیک speak یعنی صحبت کردن یا سخن گفتن more بیشتر slowly به آهستگی more slowly یعنی با آهستگی بیشتر یعنی آهسته تر Please speak more slowly لطفا آهسته تر صحبت بکنید بچه خوابیده حالا با هم در قسمت کامنت به جای اینکه حرف اضافی بزنیم با هم می نویسیم و تکرار می کنیم Please speak more slowly Please speak more slowly. Eat more fresh vegetables. Eat more fresh vegetables. Eat یعنی خوردن در ابتدای جمله اومده ساختار امریه یعنی بخور more بیشتر fresh fresh یعنی تازه تلفظش رو دقت بکنید نگفتم فرش fresh بین F و R صدایی وجود نداره ما هم صدای اضافه نمی کنیم fresh یعنی تازه تر و تازه vegetable یعنی سبزی یا سبزیجات vegetables حالت جمعشه یعنی سبزیجات کلیت سبزیجات fresh vegetables یعنی سبزیجات تازه سبزیجات سبز eat more fresh vegetables یعنی سبزیجات تازه بیشتر بخورید نوش جان فسفود میخورید بخورید هر چی که میخورید بیشتر سبزیجات تازه بخورید eat more fresh vegetables eat more fresh vegetables I would like one more blanket I'd like one more blanket I would like یا I'd like یعنی من مایلم میخوام one more یکی بیشتر blanket یعنی پتو مثلا فرض کنید که رفتید هتل و به خدمه هتل میگید I'd like one more blanket من یک پتوی اضافی یا بیشتر میخوام حالا با هم برای اینکه یادمون باشه قطعا این عبارت ها و جملات به دردمون میخوره یاد بگیریم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم I'd like one more blanket I'd like one more blanket I'd like some more coffee I'd like some more coffee I would like یا I'd like یعنی من میخوام داشته باشم میخوام some مقداری more بیشتر کافی قهوه some more coffee یعنی مقدار بیشتری قهوه I'd like some more coffee یعنی من مقدار بیشتری قهوه میخوام احتمالا میخواید درس های انگلیسی مثل آب خوردن رو تمرین کنید و میخواید بیدار بمونید به خاطر همین قهوه بیشتری میخواید میگید I'd like some more coffee I'd like some more coffee. This soup needs more salt. This soup needs more salt. this soup یعنی این سوپ سوپ که میدونید غذای آبکی needs لازم داره ای بابا چرا اس گرفت انتهای need دلیلش اینه که فاعلمون سوم شخصه یعنی this soup this soup یعنی فاعلمون سوم شخص مفرد پس یک اس سوم شخص فعل need میگیره میشه needs more بیشتر salt نمک more salt یعنی نمک بیشتر this soup needs more salt یعنی این سوپ به نمک بیشتری احتیاج داره بی نمکه حالا شما برای اینکه نمک یادگیریتون رو ببرید بالا و بتونید خوب از این درس ها استفاده بکنید هر عبارت و جمله رو اگر تا الان ننوشتید در قسمت کامنت این کار رو انجام بدید بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید تا خوب یاد بگیرید عبارت و جملمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم This soup needs more salt This soup needs more salt Jack asked for more coffee. Jack asked for more coffee. جک یعنی یه آقایی به اسم جک asked گذشته فعل اسک یعنی درخواست کردن پرسش کردن و میبینید که ایدی گرفته for برای more بیشتر کافی قهوه more کافی قهوه بیشتر jack asked یعنی جک درخواست داد for more coffee برای قهوه بیشتر jack asked for more coffee یعنی جک درخواست قهوه بیشتری کرد با هم در قسمت کامنت می نویسیم که این جک چه کار کرده jack asked for more coffee Jack asked for more coffee. Could I have some more tea? Could I have some more tea? Could I have یعنی آیا ممکنه من داشته باشم خیلی درخواست معدبانه ایه Could I have something? Could I have یه چیزی Some more tea یعنی چای بیشتری Could I have some more tea یعنی آیا میشه چای بیشتری داشته باشم در واقع دارید بهش میگید که برام چای بریز ولی معدبانه با شخصیت میگید Could I have some more tea? میشه لطفا برام چای بیشتری بریزید؟ حالا با هم در قسمت کامنت عبارت و جمله بسیار عالی و معدبانه و قشنگ رو می نویسیم و تکرار می کنیم با صدای رسا Could I have some more tea? Could I have some more tea? I wish I earned more money. I wish I earned more money. I wish یعنی من آرزو میکنم یا خیلی ساده تر ای کاش I earned من به دست آورده بودم یا داشتم more money more بیشتر money پول money money sweeter than honey یعنی از اصلم شیرینتر پول امیدوارم که جیب هاتون پر از پول و لب هاتون پر از خنده و تنتون مملو و سلامتی باشه I wish I earned more money یعنی ای کاش پول بیشتری کسب کرده بودم ای کاش پول بیشتری به دست آورده بودم با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم I wish I earned more money I wish I earned more money Would you say it once more? Would you say it once more? Would you یعنی آیا لطفا میشه شما یه کاری بکنید کدوم کار say گفتن it اون چیزه رو اون چیزی که گفتی once یک بار more بیشتر once more یعنی یک بار بیشتر would you که گفتیم برای درخواست معدبانه که یه کاری انجام بده say گفتن Would you say it once more یعنی آیا میشه یک بار دیگه اونو بگی اون چیزی که گفتی رو خیلی استفاده میشه این مثلا شما رفتید کشور خارجی یا هر جای دیگری بعد طرف یه چیزی میگه بعد شما متوجه نمیشید میگید would you say it once more میشه یک بار دیگه بگید لطفا میشه یک بار دیگه بگید چقدر معدبان است چقدر عالیه عبارت ها و جملاتی که تو این درس ما داریم خدمت شما تقدیم میکنیم ای کاش که خوب یاد بگیریم اینها رو با نوشتن در قسمت کامنت نوشتن در دفتر یادداشتتون و البته با صدای رسا تکرار کردنشون ضبط کردن صدای خودتون و مقایسه با نحوه بیان در این درس تا بتونید اشتباهاتتون رو پیدا بکنید و اونها رو رفع بکنید با هم در قسمت کامنت می نویسیم تا یاد بگیریم Would you say it once more? Would you say it once more? Could you drive more slowly? Could you drive more slowly? Could you یعنی آیا میتونی درخواست معدبانه drive drive یعنی راندن دوستان تلفظش درایو نیست درایو بین دی و آر صدایی وجود نداره درایو یعنی راندن رانندگی کردن more بیشتر slowly به آهستگی more slowly یعنی به آهستگی بیشتر یا آهسته تر Could you drive more slowly؟ یعنی آیا میتونید کمی آهسته تر برونید؟ انقدر سرعت نرید مثلا فرض کنید که تاکسی گرفتید در نیویورک مثلا بعد طرف خیلی داره سرعت میره بهش میگید Could you drive more slowly درخواست معدبانه و عالی و خوشگل چه عبارت عالی چه جمله خوبی Could you drive more slowly میشه لطفا کمی آهسته تر برانید به به به به حالا با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم تا خوب ملکه ذهنمون بشه و هیچ وقت فراموشمون نشه Could you drive more slowly Could you drive more slowly Julie has more books than I do. Julie has more books than I do. جولی یعنی خانومی به اسم جولی مثلا دختر خاله منه has دارد چرا نگفتی have چون فاعلمون سوم شخصه پس میشه has more بیشتر books کتاب ها than از I do من انجام میدم ولی منظورش I have اینجا یعنی چیزی که من دارم More books than I do یعنی کتاب های بیشتری از کتاب هایی که من دارم Julie has more books than I do یعنی جولی کتاب های بیشتری از من داره منم باید برم کلی کتاب بخرم تا بیشتر از اون داشته باشم البته کتاب داشتن مهم نیست مهم خوندن کتاب هاست حالا با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم Julie has more books than I do Julie has more books than I do I will not see Jenny anymore. I will not see Jenny anymore I will not یعنی من نخواهم یه کاری رو انجام بدم حالا چه کار؟ سی دیدن ساختار آینده به صورت منفیه I will not see من نخواهم دید جنی جنی رو انی مور دیگه بیش از این تا الان هر چقدر دیدم هر بلایی سرم آورده این همه کادو از من گرفته بسه I نات not see Jenny anymore من دیگه جنی رو نخواهم دید بیش از این دیگه نخواهم دیدش آخ آخ آخ آخ جنی چی کار کردی با این آقا I will not see Jenny anymore I will not see Jenny anymore You must study English more. You must study English more. You must یعنی تو باید یه کاری رو انجام بدی کدوم کار؟ study مطالعه کردن تلفظش study نیست study یعنی مطالعه کردن چیو English English یعنی زبان انگلیسی more بیشتر you must study English more یعنی تو باید بیشتر انگلیسی مطالعه کنی عزیز دلم باید انگلیسی رو به زندگی واقعیت بیاری همونطوری که فارسی یا زبان مادریت اردو ترکی کردی هر که زبان مادریت هست همونطور باید انگلیسی رو به زندگی واقعیت بیاری تا بتونی در این مسیر رشد بکنی و اجازه بدی کودک انگلیسی زبان ذهنت رشد بکنه دلیلش اینه که زمانی که شما یک زبان جدید رو یاد میگیرید قسمت جدیدی و شخصیت جدیدی در مغز شما شکل میگیره برای تجزیه تحلیل و صحبت کردن و رفتار کردن به اون زبان جدید کل تمریناتی که شما انجام میدید کارهایی که شما انجام میدید منجر به این خواهد شد که اون کودک انگلیسی زبان و یا اون زبانی که دارید کار میکنید تقویت بشه و رشد بکنه حالا ببینید کودک انگلیسی زبان شما چند سالشه ممکنه شخصیت فارسی زبان شما مثلا 20 و اندی سالش باشه اما شخصیت انگلیسی زبان شما مثلا 5 سالش باشه 6 سالش باشه 2 سالش باشه ده سالش باشه هدف این است که ما کمک کنیم این شخصیت انگلیسی زبان رشد بکنه با چی با تمرین کردن کاری که بچه انجام میده همینطور به صورت طبیعی زبان رو یاد میگیره گوش میده ببینه چی گفت دیگران چی گفتن من چه جوری میگم اشتباهات رو اصلاح بکنه و همینطور پیش بره توجه به آن چیزی که بیان میکنه خیلی مهمه کودکان این توجه رو به آن چیزی که میگن دارن ممکنه ما نداشته باشیم ولی از رهگذر این روشی که داریم خدمت شما معرفی میکنیم شما میتونید به این رشد برسید یعنی ضبط کردن صدای خودتون هنگام بیان عبارت ها و جملات و مقایسه کردن با نحوه بیان و تلفظ در این درس که منجر به این خواهد شد که وقتی که شما توجه میکنید اشتباهاتتون رو پیدا میکنید بتونید اونها رو رفع بکنید و از رهگذر این روش روش طبیعی یادگیری انگلیسی رشد خوبی در یادگیریتون داشته باشید چه توضیحات طولانی شد عرض پوزش ولی لازم ما وظیفه داریم به شما بگیم که شما رشد کنید حداقل زمانی که دارید صرف میکنید برای استفاده و تمرین از این کلیپ ها و از این درس ها مفید و موثر برای شما ماندگار بماند بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون جمله و عبارت مونین با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم You must study English more You must study English more I want to go there once more I want to go there once more I want to یعنی من میخوام که چیکار کنم go بروم go یعنی رفتن there there یعنی آنجا once یک بار more بیشتر اضافی I want to go there once more یعنی من میخواهم یک بار دیگه به اونجا برم یک بار رفتم خیلی خوش گذشته حالا یک بار دیگه میخوام برم با هم در قسمت کامنت می نویسیم I want to go there once more I want to go there once more. Could I have some more coffee? Could I have some more coffee? Could I have یعنی آیا ممکنه من داشته باشم یا به من بدهید some more coffee مقدار بیشتری قهوه Could I have some more coffee آیا میتونم قهوه بیشتری داشته باشم چقدر معدبانه داره درخواست میکنه Could I have some more coffee Could I have some more coffee I want to sleep a little more. I want to sleep a little more. I want to یعنی من میخوام که sleep بخوابم تلفظش sleep نیست sleep یعنی خوابیدن a little یک کمی more بیشتر a little more یعنی کمی بیشتر I want to sleep a little more یعنی من میخوام کمی بیشتر بخوابم بابا روز تعطیل روز یک شنبه است تعطیله البته خب در ایران ممکنه کشورهای دیگه جمعه تعطیل باشه آقا روز تعطیلیه میخوام کمی بیشتر بخوابم I want to sleep a little more میخوام کمی بیشتر بخوابم آقا بخواب ولی در زمان بیدارید از عمرت استفاده کن در جهت یادگیری و پیشرفت و موفقیت آرزوی موفقیت برای شما عزیزان داریم با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم I want to sleep a little more I want to sleep a little more Would you like some more cake? Would you like some more cake? Would you like درخواست معدبانه از فردی ببینیم که چیزی رو دوست داره یا نه Would you like یعنی آیا دوست داری some more مقداری بیشتر کیک به به به کی کیک دوست نداره شکم موهای کپل Would you like some more cake آیا کبی کیک بیشتر میخواید کی میگه نه همه میگن آره همه کیک دوست دارن would you like some more cake آیا مقداری بیشتر کیک میخواید کیک یادگیری رو ما تقدیم حضورتون میکنیم از این تر، از این تر فقط با تمرین شما مزین میشه و رشد خوبی در یادگیریتون خواهید داشت با هم در قسمت کامنت مینویسیم و تکرار میکنیم would you like some more cake Would you like some more cake? Does anyone want some more pie? Does anyone want more some more pie? Does در اینجا فعل کمکی برای سوالی کردن استفاده شده anyone یعنی هر فردی هیچ فردی want یعنی خواستن سام مقداری مور بیشتر پای پای که میدونید پای سیب پای آلبالو پای آناناس پای شیرینی پای Some more پای یعنی مقدار بیشتری پای Does anyone want some more pie یعنی آیا فردی یا کسی کمی بیشتر پای میخواد یا پای اضافی میخواد کی نمیخواد همه میخوان یه مقدار لطفا پای به ما بده حالا از شما میپرسه Does anyone want some more pie Does anyone want some more pie? How much more work do you have? How much more work do you have? How much یعنی چه مقدار more work کار بیشتر do you have آیا تو داری How much more work do you have یعنی شما چقدر کار بیشتری یا کار اضافه دارید که انجام بدید How much more work do you have How much more work do you have Nobody had anything more to say. Nobody had anything more to say Nobody یعنی هیچ فردی had گذشته have یعنی داشتن در زمان گذشته anything یعنی هیچ چیزی یا هر چیزی more بیشتر to say برای گفتن nobody had anything more to say یعنی هیچ کس هیچ چیز بیشتری برای گفتن نداشت گفتنی ها گفته شده بود هیچ کس حرفی نداشت با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم Nobody had anything more to say Nobody had anything more to say Tara spent more money than usual تارا spent more money than usual. تارا یعنی خانومی به نام تارا. Spent گذشته فعل spend یعنی خرج کردن صرف کردن more money یعنی پول بیشتر than usual یعنی از معمول usual یعنی معمول چیزی که همیشه اتفاق می افتاده Tara spent more money than usual یعنی تارا پول بیشتری از حد معمول خرج کرد Tara spent more money than usual Tara spent more money than usual. Mori asked me to speak more slowly. Mori asked me to speak more slowly. موری یعنی فردی به نام موری حرف اول به صورت کپیتال و بزرگ نوشته شده asked یعنی درخواست کرد در زمان گذشته می از من to speak که صحبت بکنم more slowly آهسته تر پس در اینجا more به معنی تر یعنی بیشتر slowly یعنی به آرامی more slowly یعنی آهسته تر بیشتر آهسته موری asked me to speak more slowly یعنی موری از من خواست که آرامتر صحبت بکنم حالا با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم Maury asked me to speak more slowly. Maury asked me to speak more slowly. I want more detailed information. I want more detailed information. I want یعنی من میخوام more بیشتر detailed یعنی جزئیات جزئی شده information یعنی اطلاعات I want more detailed information یعنی من اطلاعات جزئی بیشتری میخواهم مثلا آقای بازپرس به شما میگه I want more detailed information I want more detailed information I was too tired to walk anymore. I was too tired to walk anymore. I was گذشته I am یعنی من بودم too tired خیلی خسته تو در اینجا به معنی تاکید روی چیز منفی too tired یعنی خیلی خسته to walk که قدم بزنم که راه برم any more بیش از اون چیزی که وجود داشته I was too tired to walk anymore یعنی من خیلی خسته بودم که بخواهم بیشتر قدم بزنم یا بخوام بیشتر راه برم امیدواریم که شما خسته نباشید و همواره پر انرژی و پر تلاش ادامه بدید جملمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم I was too tired to walk anymore I was too tired to walk anymore. I wish Jack would write more often. I wish Jack would write more often. I wish یعنی ای کاش یا من آرزو می کنم Jack would write Jack بنویسه more often بیش از اغلب اغلب بنویسه ها ولی میخوام بیش از اون اغلب یکم بیشتر از اون چیزی که داره مینویسه بنویسه و نامه برام بفرسته I wish Jack would write more often I wish Jack would write more often Could I get one more beer, please? Could I get one more beer, please? Could I get یعنی ممکنه که من بگیرم آیا میشه من بگیرم one more یکی بیشتر beer یعنی آبجو please لطفاً Could I get one more beer please یعنی آیا میشه یه آبجوی بیشتر بگیرم لطفاً حالا دیگه مشخص وضعیت و شرایطش مشخصه بپرسید درخواست معدبانش این میشه Could I get one more beer please? Could I get one more beer please? Trains come more often than buses. Trains come more often than buses. Trains جمع train یعنی قطارها کام آمدن more often بیش از اغلب بیش از اون حد معمول than در مقایسه با buses اتوبوس ها trains come more often than buses قطارها بیش از معمول در مقایسه با اتوبوس ها میان به این ایستگاه مثلا پس میتونیم با قطار بریم چقدر خوب شد که گفتی trains come more often than buses Trains come more often than buses We walked more quickly than usual. We walked more quickly than usual. We یعنی ما walked گذشته فعل walk یعنی قدم زدن در زمان گذشته است طبیعتا more quickly کویک یعنی سریع کویکلی یعنی سریعا یا به سرعت more quickly یعنی با سرعت بیشتری than usual usual یعنی معمول than usual یعنی از معمول we walked more quickly than usual یعنی ما سریعتر از حد معمول قدم زدیم یا راه رفتیم مثلا میخوایم وزنمون رو بیاریم پایین پس we walked more quickly than usual ما سریعتر از حد معمول راه رفتیم یا قدم زدیم مون اینه با هم در قسمت کامنت مینویسیم و تکرار میکنیم we walked more quickly than usual We walked more quickly than usual Mom advised Jill to be more careful. Mom advised Jill to be more careful. مام یعنی مامان advised گذشته فعل advice یعنی توصیه کردن نصیحت کردن جیل یعنی یه خانومی به اسم جیل to be که باشه more بیشتر careful careful یعنی مراقب کسی که حواسش هست تلفظ درستش careful نیست careful full careful یعنی مراقب mom advised Jill to be more careful یعنی مام به جیل توصیه کرد که بیشتر مراقب باشه خب دیگه مامان و دیگه همیشه توصیه و نصیحت با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم mom advised Jill to be more careful Mom advised Jill to be more careful Maury advised anyone to read more books. Maury advised anyone to read more books. موری یعنی آقایی به نام موری حرف اول به صورت بزرگ advised یعنی توصیه کرد anyone به هر فردی به همه to read که بخونن more بیشتر books کتاب ها یا کلیت کتاب Mori advised anyone to read more books یعنی موری به همه توصیه کرد که بیشتر کتاب بخونن چه پسر خوبی این موری و به همه توصیه میکنه که کتاب بخونن و از رهگذر این دانش و تجربه‌ای که به دست میاریم بتونیم زندگی بهتری داشته باشیم با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار میکنیم Mori advised anyone to read more books Mori advised anyone to read more books I had to wait more than three hours. I had to wait more than three hours. I had to گذشته I have to یعنی من باید یه کاری رو میکردم چه کار؟ wait منتظر شدن more than بیش از three hours سه ساعت hour یعنی ساعت hours یعنی ساعت ها 3 hours یعنی سه ساعت more than three hours یعنی بیش از سه ساعت I had to wait more than three hours یعنی من باید بیش از سه ساعت منتظر می شدم دیگه به هر حال چیزی که خوب باشه باید براش منتظر شد با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم I had to wait more than three hours. I had to wait more than three hours. My coach advised me to do more exercise. My coach advised me to do more exercise. My coach یعنی مربی من coach یعنی مربی advised me یعنی به من توصیه کرد to do که انجام بدم more exercise تمرین بدنی بیشتر بیشتر ورزش کنم بیشتر تمرین کنم عجب مربی خوبی My coach advised me to do more exercise مربی به من توصیه کرد که بیشتر تمرین کنم احتمالا باید وزن بیشتری کم کنم My coach advised me to do more exercise My coach advised me to do more exercise We should have listened more carefully. We should have listened more carefully. We should یعنی ما باید have listened یعنی گوش میدادیم حالت گذشته کامل carefully یعنی با دقت more carefully یعنی با دقت بیشتری We should have listened more carefully یعنی ما باید با دقت بیشتری گوش داده بودیم عجب این حرف رو شما بعدها اگر به نکته ها و تکنیک هایی که ما به شما میگیم در انگلیسی مثل آب خوردن گوش ندید و رعایتشون نکنید بعدها خواهید گفت میگید ما باید با دقت بیشتری گوش داده بودیم و اون نکته ها رو رعایت کرده بودیم با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم We should have listened more carefully We should have listened more carefully Julie loves chocolate more than anything. Julie loves chocolate more than anything. جولی یعنی یه خانومی به اسم جولی لاوز عاشقشه دوست داره چرا اس سوم شخص گرفته لاو به خاطر جولی طبیعتا فاعل سوم شخصه فعل اس سوم شخص گرفته چاکلت یعنی شکلات more بیشتر than از anything anything یعنی هر چیزی جولی loves chocolate more than anything یعنی جولی شکلات رو بیشتر از هر چیز دیگری دوست داره عجب از دست این جولی عجب از دست این دختر خانمای شکمو شما چطور شما شکلات رو بیشتر از هر چیزی دوست دارید یا نه با هم در قسمت کامنت می نویسیم بعد تکرار می کنیم جولی loves chocolate more than anything Julie loves chocolate more than anything Could you cook this meat a little more? Could you cook this meat a little more? Could you یعنی آیا ممکنه آیا میتونی شما یه کاری انجام بدی کدوم کار cook پختن this این meat یعنی گوشت a little more کمی بیشتر little یعنی کم a little یعنی یک کمی more یعنی بیشتر a little more یعنی یک کمی بیشتر Could you cook this meat a little more یعنی آیا میتونید این گوشت رو کمی بیشتر بپزید مثلا رفتید رستوران و غذا رو سفارش دادید مثلا یه تیکه استیک بوده یا حالا هرچه و گوشتش خامه بعد بهش میگید Could you cook this meat a little more میشه این گوشت رو کم بیشتر بپزید چقدر کاربردیان چقدر عالیان این عبارت ها و جملات فقط چاشنی تمرین و یادگیری شما رو میخوان در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید. Could you cook this meat a little more? Could you cook this meat a little more? My brother is more patient than I am. My brother is more patient than I am. My brother یعنی برادر من is more است بیشتر patient یعنی صبور همچنین به معنی مریض than از در مقایسه I am با آن چیزی که من هستم My brother is more patient than I am یعنی برادر من بیشتر از من صبوره از من صبورتره My brother is more patient than I am My brother is more patient than I am Julie decided never to see Maury anymore. Julie decided never to see Maury anymore. Julie یعنی خانومی به نام جولی decided یعنی تصمیم گرفت در زمان گذشته never هرگز to see که ببینه موری موری رو anymore دیگه بیش از این بیش از این دیگه نمیخواد ببینتش چه کار کردی موری با جولی که دیگه هرگز نمیخواد ببینتت Julie decided never to see Maury anymore. Julie decided never to see Maury anymore. Is there anyone who wants some more pie? Is there anyone who wants some more pie? Is there یعنی آیا وجود داره anyone فردی who کسی که wants بخواهد چرا سوم شخص گرفته چون anyone سوم شخص تعبیر میشه در انگلیسی some more pie یکم بیشتر پای کسی هست که مقداری پای اضافه بخواد من میخوام آقا به من یه مقدار پای بده پای یادگیری پای انگلیسی مستاب خوردن Is there anyone who wants some more pie? Is there anyone who wants some more pie? Divorce is becoming more common nowadays. Divorce is becoming more common nowadays. Divorce یعنی طلاق is becoming یعنی دارد می شود more common more بیشتر common یعنی متداول more common یعنی بیشتر متداول nowadays یعنی این روزها در این دور زمانه divorce is becoming more common nowadays یعنی طلاق این روزها بیشتر داره متداول میشه عجب خب با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با هم یاد می گیریم و تمرین می کنیم با صدای رسا تکرار می کنیم Divorce is becoming more common nowadays Divorce is becoming more common nowadays. Maury told me that I should be more careful. Maury told me that I should be more careful. Maury told me یعنی موری به من گفت that که I should من باید بی باشم more careful بیشتر مراقب بیشتر رو باید بدم موری told me that I should be more careful موری به من گفت که باید بیشتر مراقب باشم آفرین بر موری و آفرین بر شما که بیشتر مراقبید بیشتر تمرین میکنید بیشتر یاد میگیرید و رشد میکنید در جهت پرش به سوی موفقیت موری told me that I should be more careful Mori told me that I should be more careful. Do you spend more time at home or at work? Do you spend more time at home or at work? Do you spend یعنی آیا تو صرف میکنی more time وقت بیشتری at home در خانه or یا at work در سر کار Do you spend more time at home or at work آیا شما وقت بیشتری رو در خانه میگذرانید یا در سر کار کدومش کدوم بیشتر زمان میبره با هم در قسمت کامنت عبارت و جملمون رو می نویسیم و تکرار می کنیم Do you spend more time at home or at work Do you spend more time at home or at work? I have promised myself to read more books. I have promised myself to read more books. I have promised یعنی من قول داده بودم myself به خودم to read که بخوانم more books کتاب های بیشتری اما خب فرصت نکردم I have promised myself to read more books. من به خودم قول داده بودم که بیشتر کتاب بخوانم اما نخوندم فرصت نکردم به خودم میگم منو ببخش بیشتر وقت میذارم برات رشدت میدم پیشرفت میکنی کتاب میخونم از تجربیات دیگران استفاده میکنیم برای پیشرفت و موفقیت I have promised myself to read more books I have promised myself to read more books. به و به چقدر عالی چقدر کاربردی جبلات و عبارتهای بسیار رایج و استثنایی با لغت مهم و اساسی مور در انگلیسی رو با هم تمرین کردیم و با هم یاد گرفتیم فراموش نکنید اگر واقعا هدفتون یادگیریه اگر میخواید اعتماد به نفستون رو ببرید بالا اگر میخواید در دنیای واقعی بتونید بیان بکنید در قسمت کامنت عبارت ها و جملات رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید صدای خودتون رو ضبط بکنید هنگام خوندن و بیان این عبارت ها و جملات و با نحوه تلفظ و بیان در این درس مقایسه بکنید اگر اشتباهی داشتید دوباره این کارو بکنید سه بار چهار بار پنج بار تا اشتباهاتتون رو بتونید رفع بکنید کاری که یک کودک در روش طبیعی یادگیری زبان انجام میده در واقع طبق همین روشی که دارید مشاهده میکنید باز هم سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان خالصانه و خازعانه دست محبت شما را میبوسیم و همراه شما هستیم و آرزوی ما برای شما و خانواده محترمتون سلامتی تندرستی و خورسندی است در هر کجای دنیا که هستید